еще у нас один представитель. Посмотрите. Ну, типичная девяточка. Но этот не такой категоричный, не такой принципиальный, наивный даже где-то. Что здесь еще есть? Какая еще потенция? Как вы видите? Нет, не тянет на четверку. Не тянет. Мог бы быть где-то в каком-то потенциале не тянет. Вот возраст, если не ошибаюсь, 23 или 25, здесь полных лет. Нет? Смотрите внимательно. И организация здесь все равно какая-то, она чуть беспорядочная. Я не вижу здесь какую-то вот тотальную, прям от а, четверки, чтобы она была. Пятого, пятого очень мало, если брать только расстояние. Но он живой здесь, штрих у него теплый. Посмотрите, кстати, как подпись от почерка отличается. Видите, отдельно подпись, можно сказать, ну, прям руководитель. Уверенная, крупная, четкая прям такая. А сам почерк, да, вот типичная девяточка. Туда-сюда меня мотает, вот этот внутренний зуд – наклон посмотрите, то вправо, то лево, строчки как-то вот так, первое особенно, да, волнообразно идет. Размер колеблется. Кругленькие буквы, сопли. Сопли какие? Кругленькие буквы от кого? Кто здесь такой? Кругляш, колобок. Шестерка, конечно. Тоже одно из таких типичных сочетаний. Пятерку я бы не особо здесь брала. Все-таки. Нарцисс неоформленный, да. Много тоже, что показаться хорошим таким. Ну, этот, по крайней мере, секс не запрещает. Посмотрите, какие низы. <laughs> Просто, да, в противовес Вассерману здесь прям такие вот жирики раздутости прям вот это. Не хватало любви, безусловно. Вот вы получились таким нарциссиком. Может и устаканиться. Бывает, да, что нибудь там за 20 лет, а может и нет. Здесь тоже неизвестно. Ну, типичный такой вот. Вот еще. Смотрите. Это, кстати, целый формат А4. Он у меня влез в слайд. Представляете, какой размер? У меня была мысль а о шестом, да. Развивайте мысли, Приходят, объясняйте себе. Не просто циферку ставьте, а потому-то, потому что то-то, то-то. Объясняйте. Потому что пальцем в небо, ну, наверное, вот, вот это. А почему вот это, почему вот то? Да, мы учимся думать, учимся выстраивать. Вот посмотрите, тоже типичнейший. Размер, да, начинает вот так, потом где-то крупнее, где-то мельче. Тоже какой-то неустаканенный, какой-то зудящий. Есть чуть-чуть от шестого, не так много, как в предыдущем. Да, где-то сплюснуты. Тоже вот нет какой-то четкости. Вот зуд внутренний. То так, то так. Состояние то слитное, то раздельное, то шире, то уже. Там ручка уже внизу. Нет, нет, вялости нету. Он достаточно сильно, может быть, просто здесь искажается чуть-чуть. Нет. Сейчас покажу тоже еще. Нет, нет. Вот это жена его. <laughs> Тоже с девяткой. Посмотрите как. это с чем? Нету в том единички, нету. Там ручка. Там достаточно сильно везде нажим, ручка просто. То ли заканчивалась, то ли. Как вам сочетание парочки вообще, как они между собой взаимодействуют со своими девятками? У этой какая еще потенция? тоже вся переменчива, да, посмотрите, начинает одним стилем, в серединке он какой-то другой, под конец, да, еще какой-то третий. Она более, я бы не сказала, что она более динамичная, нету здесь тройки, нет здесь восьмерки. Это девятка так искажает все вот эти перепады, это девятка. Где-то круглые, где-то более угловатые. Помните про формы с таблички прямо? Такая, такая, такая, и вообще может быть разная. Посмотрите повнимательнее, что здесь есть еще. У нас есть организация, форма движения. Давайте выделим доминанту что еще здесь есть и от кого? Какая-то чуть больше серьезность, чуть больше вот где-то параллельность я бы ее взяла так, если можно назвать это. Девятка много сбивает. Но здесь есть еще вот то, что примешано, и если бы девятка ушла, у человека эта бы потенция вышла бы на первый план. Но она не вышла, потому что человек так и остался на том уровне. Я не думаю. <laughs> Я не думаю. А, получилось так, что школу этот человек заканчивал уже родив ребенка, и уже чтобы получить аттестат, им сделали зачем-то 12 классов. И, собственно, дальше работа, пеленки, муж. И как, э, когда разговариваешь, начинаешь говорить про какое-то развитие, про там, еще что-то, нет особых планов. Есть план о том, как бы милый шубу купил, кольцо золотое. А куда-то пойти вот для себя, развиваться дальше, нет планов, не хочется все на домашнем хозяйстве, там какое то вот такие вот э, вещи домовые или как, как правильно. Семерка в параллельности, да. Форма, есть здесь форма и параллельность. Смотрите, вот, вот здесь как она начинает. У моего сына, вот типичная семерка. Дальше потом все у нас девятка, посмотрите, что делает. Поэтому девятка здесь движение у нас в доминанте. А что вы еще хотите? Я не вижу здесь больше чего-то еще такого. Что здесь? Что вы видите? Да, <laughs> э, все, здесь эта девятка, все вот эти искажения, все вот эти пертурбации дает. Ее здесь очень много девяток. Видите, вот это непоследовательность в письме, в стилях письма в одном почерке. Посмотрите, прямо у него какая-то градация идет. Раз, вот где-то до сюда примерно одним стилем, потом идет вот такой стиль, а потом видите, что вот так стало писать. Все опять-таки в настоящем, все вот здесь, сейчас, какие-то вот не потребительстве, а как это, хозяйственное, да, то есть такое вот. Человек в хозяйстве, то есть ей куда-то там в развитие, да и ей не хочется, ей не надо. Вот не надо и неинтересно тоже. Вот смотрите, здесь с такой потенцией. Человек, который говорил, у меня два почерка, я вообще пишу по-разному. Я человек творческий, он говорил. А, занимается рекламой. Еще восемь, да. Здесь 8. Видите, да, вот эти вот какие-то искажения прям нехорошие. Ну, девятка первая. И вот он говорит, у меня я человек творческий, вот в тему творчества, да. Хочу творю, хочу вытворяю. Ну вот. Я говорю, ну хорошо, пишите потом дальше, и а, второй почерк начинается здесь. Он стал просто писать более безнажимно. Легче нажим стал, это не ручку он поменял. Та же самая ручка. <laughs> Но тем не менее. Я посмеялась и про себя думаю, что здесь поменялось. По сути, ничего не поменялось. И реально вот один из таких почерков, когда ты сидишь и думаешь, а что же хорошего сказать человеку. Видите, какое здесь и психологическое очень неблагополучие. Здесь прям все такое кричащее. Много исправлений, очень много признаков здесь психологическое. Девятка, да, вот, вот этот зуб все равно он присутствует, он остается. Нехорошие вот эти падающие строки. Забыла у испанцев включить, его не помню сейчас, наверное, память. Ну, прям есть отдельные, когда вот такие падающие. Протест еще. При всем при том, что человек достаточно совершеннолетний. 28. Не помню. Сейчас не вспомню возраст, надо смотреть университета. Либо отдельно мне было сказано возраст. Но тем не менее, вот такие вот, как обычно, очень все зависит от тех потенций, которые прибавляются очень прям и окраска, и характеристики, все очень-очень от этого зависит. Так, домашнее задание. Почерк 82. Угу.